was 1, 2, 3. Hij loopt. Oké. Okay. This is the Peace Rockers punk band. And uh, eh, we all sing that. And dat is, uh, jouw naam is? Johan Hendrik de Meij. That's the great big nou die liever anoniem wil blijven. En dit is Gerrit van uit Wiener, Hoogerijk. You hear the creepy kanaal on the background. En ik zal er nog een keer doorheen, anders hoor je mij niet, mijn naam niet. Dat is Garetta Ewina Hoogedijk. Gaat het niet goed met hem? We gaan zo zingen. We gaan zo zingen. Mooi jong heb ik toch. Geloof je. Ik geloof je. Ik geloof je ook. Let's get it started. Let's get it, daar komt hij. De beat. Oh, ja, ja, dat I'm dreaming. Oh yeah. I must be dreaming. I must be dreaming. Sometimes it's hard when you wake From time to time, yeah. I'm really dreaming. It's hard just keep going. Now I know I'm dreaming. Let's get off. Mix headroom. What you doing here? It's like I feel everything inside of face Every move you make Every bond you break Every step you take i have been watching you Every single day pa pa da da da pa pa da da da pa da pa da da da pa da da da da pa pa forever. That's Peace. three. Pilgrim's Peace, band forever. Waarom gaat hij door? <laughs> dat was Sam Smith. nou, zaten er helemaal in. En eh, ik had nog een toevoegend gedicht eraan. Ja? Eh, ik heb dit geschreven toen iemand poging had gedaan die gelukt was. Je hebt en jij ook gevolgd. Eh, hij neemt nog op, hij neemt nog op. Oh, je gaat er nog Dat is die, ja. ja? Het past hier nog bij. Ja, Dat is de laatste toevoeging, denk ik nu of zo. niet. Hij lag op de grond zelf een poging en ik gaf hem een boek. En het is een mooi boek en ik had voorin een gedicht van mijn hand gezet. En het boek heette Hans Bouma. Het boek was van Hans Bouma. Ja. En het heette Vriendschap is gelet hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze, let op people, let op people. Dit is voor jou als jij met die gedachten zit. Oké. Om dat te doen. Voor jou. Hoe leeg ook je bestaan, laat het toch niet gaan. Denk niet, het is niet van mij. Nee, jij hoort er ook bij. En daarom, en ik zou het nog even zeggen, stel, jullie jij nog niet overtuigd dat jullie dat niet moeten doen. Ah, I feel missing.